aquí estoy en París, en tiempo de Navidad, y la iluminación es muy bonita, como pueden ver, el arco del triunfo, el fondo. I love Paris. <laughs>